огромна манта. Силно над метър и половина размах. Не знам дали се вижда на камерата. Нещо огромно. Е. Аз го помислих за акула, а то се оказа, че е манта. О, е, виж как се подада перката, човек. Аз го помислих за акула. О, хо, хо. Същия марляче. О, GT, is the shark. Ей, тази си извадиме. Баракуда! Това е голямо колан, колан! Колан! Ah, que sobrou. Ei, tu vai, Gulão? Faz, São Gon. Аз го затегнах яко. Е, виж, не мога да я дръпна. Не знам, бе, човек. Сколько ли еще? А, вот ты по се получишь. славеровать, то Поговорили, то Да не се пръсне това хайбус. ела на Там ли? За малко ще направиш късоцо. Оп, оп. Стиваме издържение, това ще направим. Точно така. Може да стига, бе. Може. Каме се. Търпът. Аз го видях. Его е, победих се. Давай, давай. Ръкува трябва да удари. Снапър. Снапър някакъв. О, огромен снапър. Е, вие. За как ли копче? Това е майко, който е погадъл. What is this red snapper? Hemback. Hemback. Hemback. He be to release it. Му се изреди, че тук Бигела, бигела, бигела. Хайде, пилот. Дай. Няма ли я можеш? Чай, Влади. Можеш, можеш. Смайл! Зари! Sebi. Още. Чакай. О, този удар го фанах! Ха-ха-ха! Браво, Дарин! Ход! Афана Худора! Още една риба! И пилот пилотчето хвана риба. Какво нужда от това, защото съм изгорен. Вече излиза доста по-добре. Да не е на половинка. Може. червена красавица. Оу, ще умела. Ред група, ред снапер, ред група, ред снапер. <laughs> Ред група, ред снапер. Вади, е, моля ти сега за тръси. Изведнъж улекна. Просто по-лесно става. <laughs> Тук е гътта гацка. Сигур! Ма нещо се запълва, бе, да го. Тонак е сигурно и тръска, ма е хубаво. Добре, рънър. Е, а? Зима? Рибата е добра, момчета. Да. А, добре. А, искаш ли да я присвадиш? Не. Що е? Ще, ще вземем при мен да се скъсам. Е, аз го взема с преясно. Той ми жу за това не ни предлагам да вкъда. It's е, okay. Големичка. Тръгна, почина да идва, ама вече почина да взима аванса. Ама... спирай, когато... Зи... Има! Май, ще отплавиш ли, бе? Аз вада ток тут. Да. А. Да бе, като изкарвай бе, по посредата. Пускай, защото и на тенер удари. Тръска, тръска, туниса не. А? А? А? Влади, Влади! Я вземи телефон. Че поне аз не имам. аванса, защото виж, но е, може повече, но макс. Еми, аз тук напълвам този. Усетиш, че тръгва да взимаш. Relax, relax, relax, relax, relax. You've been fighting for 10 minutes without losing the fish. No need to go hard on it. Keep on going like you were going at first. Slowly but surely. Прекалено голема е за Слоуджик Тарио. Явно са две, сигурно е. И тенер хвана той има по-голям шанс да я изкара, понеже е с пиджик. Но за слова тази рибичка е доста голяма. Тръска се, така че сигурно са сребристи риби. Ето пак аванс. Гледай, снимай, снимай тук как взима. Може само опашка да дойде. Ай, ще ми умаля ръката, бе. На тебе ли е? Ти ка умаля ми ръката ръка си трябва да го кажеш на мен, точно. Влади вика, айде мисли, че ми умаля ръка. Айде, Влади, бе, да не вадиш костурчета. Ah. ли цвят? What the fuck is this? We're fighting a dead fish. Yeah, it's very... hard to catch a dead fish, you know? Това мая ти го ли какво? Не, бе, слушай, като С тази крил ще викнем нещо по-голямо да дойде. По-голямо от това да си взял 15 кила. Ай да ме тръсне. А, той част от това му липсва. да ме Мислех си, че няма да хвана доги през този трип, но ето хванах, ето как изглежда моята ток туна. Първата ми дог туна беше огромна на Слоуджик. Голяма борба, но за съжаление пак не извадих цяла. Извадих, както виждате, малко от нея. Ще я релиснем, защото са ни оставили само главата.